No, môžeme hovoriť. No. Takže posielal vám všetko najlepšie a na zdravie nech na úžitok domácu silnicu. Áno, nevieme síce, komu bude odovzdaný ten podarček, ale myslím, že každý má niekoho blízkeho, koho fotku chce nosiť so sebou, tak môže si uložiť do prsto a pozdravujeme vás.